Менің есімім Азамат Мұханов, мен Орал қаласынан келдім. Ә, Абырой қоғамдық бірлестігінің белсендісімін. Осы тренинг туралы мен әлеуметтік желілерден көрдім. Ә, ол Facebook деген қазақша өтеді деп жазып тұрды құқық курстары, мысалы қазақша өтеді дегесін маған қызықты болды. Ә, мысалы мен осы уақытқа дейін әлі естіген жоқпын қазақша мында бізде өткенін. Пайдалы нәрселер көп алдым, бірақ та ең көп ойымда өзіме әсер еткені негізі ол бір, бір шара істердің алдында ол деген бірінші ол не үшін керек неге керек соны түсініп алу керек бірінші содан барып тек ә, сол шараны істеп бастау керек екен сол өте сондай өзіме әсер қалдырды осында алған білімімді мына орал қаласына барып енді қазақ жастарына осы алған білімді таратам ба деген ойым бар